هم بارو امك صوت عالي صدق انا عرفت من اهلك يا جيم الكلب كونتنت كرييتر اه, آه لانه تقدر تقول كونتنت كونتراكت كرييتر كونتراكت فبراحتك يا باشا ف بس برضو انا انا بحاول اعمل يعني انا نفسي اجيب rank بصراحه انا نفسي اجيب rank. انا عارف مشكلتي ايه مشكلتي التركيز ان انا لو ركزت انا علمت على ناس كتير في ال high rank كتير جدا مشكلتي الوحيده هي التركيز آه بس زي ما بقول لك انا بعمل حاجات ما بيعملهاش اي streamer تاني او ان هو يقدر يديها لك هو ممكن مثلا حتى لو pro player بيبقى قاعد بيبقى مركز جدا في ال game يعني دي هو هو ده اللي بيعمله فاهم يعني ممكن ما يعبرك ما يتفش عليك خالص يعني ولا ولا بيعبر حد ولا بيفتكر حد ولا بيفتكر اسامي الناس ولا بيفتكر ده مين ولا ده جه منين ولا الكلام ده كله انا انا بعمل الحاجات دي كلها اوكي الحمد لله الفضل لربي في الاول والاخر طبعا اوكي الله ياخدك يا جيمي ياخدك وياخد سنينك اوكي دلوقتي انا الولايه بنت المجنونه دي فاني دور انا في الجراوند اوكي وريني مرايه انا عايز اعرف اعمل ايه الولايه العفريته دي لعبه بليز ما تقوليش الدور التاني الدور التاني ده اكبر دور الولاية دي قلبت عفريتة امبارح ميتين وتمانية يا ربي وميتين وتمانية دي الدور التاني اس ايه حد قال لي بعت لك ونادي لسمير بالرحمة سمير مين آه the name of the game at dead night ربنا يرحم سمير يا رب ما يطلع في الدور التاني بجد ادعي له بالراحه تقدر يا شباب بليز انا بكره الدور ده hate my life man مش كده يا باشا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم لبست لبست لبست 208 مش هنا 2 ايه ده؟ بره بره بره هو بره بره انا 206 يبقى خطوتين لليمين ابو حسين الله يخليك يا بيه ربنا يرحم زمان في الناحيه اللي انا عايز اروحها خلينا اروح 208 بيكامبو مقرف يعد اروح يمين ولا شمال 208 فين يا رب والنبي واقف هناك واقف هناك ابن الب... الأوضة ضلمة لا لا الأوضة ضلمة هموت أنا مت أنا مت أنا مت أنا مت أنا مت No, please, please, man, come on, one more room. No, no, no, no, no. No! No! Fadıl Oda! في دور مش في الدور التاني بيت امك يا جيمي كنت خلاص جنب الاوضه تعبني انت يا ربي 208 74% let's go ايه ده انا بزيد ولا ايه الحرف الثاني اوسخ دور لما يطلع الثالث ولا حاجه 8 كمان برو اتنين وسبعة انت عبيط ولا ايه؟ وات فك Huh? لازم نروح للاسانسير سيبني في حالي خاف اطلع عليه في وشي بيتعبني والله بعد بعد صوته بعيد او شيت ديد اند يخرب جيبك يا محمد او شيت برو كمان مشكور انت عبيط ولا ايه بقى انت عبيط عبيط يا رب ارحمنا اروح لاسانسير من الحيوان ده افتح بس استنى خلينا اسمع هو فين هو قريب سيكا لو ندهت عليه استفاد ايه ده هنا المكان ده يا ابن الكلب غور في داهيه هو بقى لعيب ولا ايه ما احنا 75% قريب برضه انا عايز اسمع يقول ايه تاني اعرف هو فين لازم اتاكد انه بعيد يا عم لو طلعت بيمشي وراك وبيجيبك بعد Holzteller bist. حد تاني ايه يا ابن الكلب يا معفن امك ده فظيع الدور التاني ده انه 8 مفتاح انت معاك المفتاح يا عم احبسه ازاي لو دخلت الحمام هيقفشك انت كمان معيش مفتاحها كي ستور استنى استنى استنى لازم اعرف هو فين عمال يلف هنا انا انا مش فاهم في ايه في ايه room service يا رب نخلص في الليله الزرقاء دي امشي اه امشي مكمب يا عم استنى الصوت التاني اللي هيعمله قريب سيكا خليني انت مستلمني الليله دي ولا ايه بعد عامل عبيط عامل عبيط سلام جيمي <laughs> ها آه، سلام bye bye حبيبي bye bye. يا لهوي ده كان واقف جنب الاسانسير يخرب بيت امك اخيرا ده موكل الدور يا جدعان نايم في الدور التاني اه peace. شوف ايه حكايه الولايه دي بتحب جيمي ليه Is anyone there? Hello? Is it Rose? Yes. Who is Hugo Punch? It was Jimmy's comedy act. When you said Jimmy found a way of bringing in more guests, is that connected to what you said about the Hugo Punch poster? Rose? Yes, I'm Rose. I saw you announcing Hugo Punch onto the stage. بالراجل اللي على الستيج مثلا اه لا ما ينفعش دول مع بعض What you said about Jimmy staring at himself and becoming angry, is that connected to what you said about the Hugo Punch poster? لا Maybe. I don't know. انا كده انا معيش حاجة What you said about Jimmy staring at himself and becoming angry, is that connected to the wedding ring? المراية اوكي اوكي What you said about Jimmy staring at himself and becoming angry, is that connected to what you said about the broken mirrors? Breaking the mirrors was just the Yes. Nasıl söyleyeyim bana evet. Evet. Doğru telit. Doğru telit. تعمل مراية عايز اعرف اروح فين في المطبخ شادي الف شكر على المية بيه ثالث حاجة في الدور التالت ايه ده؟ صورة عفريتة جيمي بيروح الدور الاول والثاني والثالث بنت المجنون الحقت يا شيم الكلب someone there? مراية يا عم فين في الدور التالت؟ كرسي وراديو اخاف اتحرك الاقي في وشي كرسي وراديو كرسي وراديو كرسي وراديو نطلع تاني الدور التالت كرسي وراديو يا عم بيكم جامد صوت الموسيقى انا مش بقتش سامعه بس حسيت انه ورايا مش سامع صوته عشان الموسيقى الزفت دي ربي ولع الدنيا مش سامعه الموسيقى عالية تلتمية واحد يا فين تلتمية واحد انا انا مش سامع حاجة إيه، إيه، كده كده هتتقفش لازم تجري ارحمني بنفس الدور حبسني بنفس الدور ما صدقت وصلت ما صدقت لقيت البتاع بتزغلل ابن الذين كانوا ورايا ماشي ورايا انا مش هتعرف تسمعه انت مش فاهم انت لازم في الدور التالت تتحرك كده بالبركه انت مش هتسمع حاجه صوت الموسيقى عالي جدا حتى في الاوضه ها صوت الموسيقى عالي انت مش عارف هو فين انت كان لازم تاخدها بالبركه كده round 3 let's go مش هت مش سامع مش سامع يا جيمي شايف الموسيقى انت تاني ها اطلع بسرعه واحبسه معيش المفتاح المفتاح اتنيلنا لبسنا احاول اطلع بسرعه اطلع بسرعه اخش اي اوضه تانية في الحمام في الحمام في الحمام بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسرعه ها بسرعه Zor بسم الله الرحمن الرحيم ثلاثة اثنين جو جو جو جو جو جو جو جو جو مفيش اوضه اهو كوبايه الشاي ومش عارف ايه If we like nothing to the road Vamos. Is it Rose? Is it Rose? saw you standing in a corridor full of mannequins. Who put them there? المسرح واحد دي فين اصلا هو حد عارف مين فين 301 301 دي فين اصلا مت ده في ظهري انا مت انا مت لا لا لا لا لا, لا. ما فيش الا الحمام ما فيش الا الحمام الاوضه ضلمه يا جيمي والنبي والنبي يا جيمي والنبي والنبي يا جيمي ما تموت ده والنبي فيا معروف وداني الجراوند البوصلة فين It's just his بنت comedy الكلب. routine. It's his sense of humour. Oh, I'm sorry if you've been offended. Excuse me. كلمي مين Is it Rose? saw you in the ballroom. The audience was booing and you were apologizing. What was happening? It wasn't Jimmy on stage anymore. It was Hugo Punch, his comedy character. Hugo started insulting his audience every night. He seemed to be enjoying it. And one night after the show, a guest told Jimmy what she thought of him. Jimmy lost his temper. He did something stupid. little. Who did the baby's rattle belong to? It was for the baby. I kept it in my bedside drawer. When you said Jimmy lost his temper and did something stupid, does that have something to do with the baby's rattle? عمل ايه عمل ايه I don't know. الحبل اللي معاه الحبل What was the coil of wire used for? Jimmy used to carry wire around with him. He liked playing around with electronics. When you said Jimmy lost his temper and did something stupid, is that connected to what you said about the coil of wire? اتعاطف واحدة من زمان صوت تليفون المتخلف ده Is anyone there? through اظنش معايا الحاجة ال اه جود باي نوت صح اللي بيقول بيها سلام When you said Jimmy wanted to leave everything behind and go, is that connected to the goodbye note? المنتحر المية الدور التاني جيمي كان عايز ينتحر جيمي كان عايز ينتحر تسعة وثمانين في المية هشام ايه سيد اعمل له بان من الاستريمات اعمل له بن اعمل له بن من كل الاستيمات هشام اي سيد بيشتم هاتوا هاتوا هاتوا بس بالسلامة Morreu. Anel do Firmo. Stanama, tak, kiedy się حاول ينتحر حاول ينتحر Is it Rose? Yes. I'm Rose. I saw you in a room upstairs. It looked like you found someone in the bathroom. What happened? جيمي حاول الحقيقة ايه When you said you had to tell Jimmy the truth, is that connected to what you said about the broken mirrors? Maybe. ايه ايه اللي معايا لا الحفرة الحفرة ما ينفعش ت... معيش الا دي بقى When you said you had to tell Jimmy the truth, does that have something to do with the baby's rattle? اوكي غلط مش عارف هي معايا ولا لا بقى I saw Harvey being shot in the leg with an arrow. What happened? said you had to tell Jimmy the truth, is that connected to the wedding ring? I don't know anything about that. آه الحقيقة الحقيقة الحقيقة ايه الحقيقة ايه معايا انها كانت عايزة تسافر ولا ايه I saw a girl in the basement crying. Who was she? She ممكن اجرب ال اسمه ايه ده الشنط When you said you had to tell Jimmy the truth, is that connected to what you said about the suitcases? I don't know anything about that. مش معايا مش معايا فاشل الشخليعة ما هي معايا ايه الهبل ده ما نفعتش ليه Is it Rose? Yes. ما هي معايا When you said you had to tell Jimmy the truth, does that have something to do with the baby's rattle? الهبل ده ايه ده انا مش فاهم انا مش انا مش فاهم When you said things developed with Hugo, does that have something to do with the baby's rattle? مش عارف مش كاتبين لي الجراوند جراوند يا ابني مش عاملين لي الا اللعبه مش فاهم معايا معايا يعني ايه الغباء ده الشخلعة بس ترانزيشن اند بيبي عملتها يا حبيبي ما نفعتش الصالون ده Is it Rose? You said there was only one thing you could give Hugo. Does that have something to do with the baby's rattle? I thought having a child would solve everything. I was wrong. When you said you had to tell Jimmy the truth, does that have something to do with the baby's rattle? بتردش When you said things developed with Hugo, is that connected to what you said about the Hugo Punch poster? ما بتردش آه هي تنحت ولا ايه؟ When you said you had to tell Jimmy the truth, is that connected to what you said about the Hugo Punch poster? Maybe. I don't know. بوستر مع When you said things developed with Hugo, is that connected to what you said about the Hugo Punch poster? مش عارف الصراحة أنا تهت أنا تهت When you said things developed with Hugo, is that connected to the wedding ring? ولا حاتم وانتم قول له على الحقيقة وعاملين لي الشخلاعة بس الشخلاعة مش عارف When you said you had to tell Jimmy the truth, does that have something to do with the baby's rattle? فاكس دي متخلفة بقى تقف برا ولا ايه؟ الأدوية الشخلاع بس اه Is it Rose? Is it Rose? انا واقف انا مش قادر انا مش قادر مش قادر مش قادر مش قادر انا اوقف هنا تلاتة وتسعين في المية انا اوقف هنا عشان مش قادر خلاص now that you have the common second item ايه that you have come. The second item required for this can ask us about the man shouting and baby crying. And ask about baby rattle. Once you're done with speaking, I'll combine man shouting and baby crying with baby rattle. آه... اوكي يعني انت لازم في حوار هي الحاجه معاك بس انت في حوار لازم تعمله معاها الاول فهمت آه انا انا خلصت بدري شويه بس عشان بجد مش قادر فالف شكر لكل الناس اللي بتتفرج الناس اللي بتتفرج الناس اللي عملت شير والناس اللي دعمت طبعا آه، واشوفك بكره ان شاء الله عشان مش قادر لازم في حوار يتعمل معاها وبعد كده بعد كده بت بت بت بت جود نايت يلا سلام عليكم